di dalam masyarakat kita ni orang yang fasih lidah kecek betul orang yang orang dengar dia mudah faham sungguh katanya goliknya orang ngajar orang ceramah orang baca kitab orang duduk sebar ilmu dia dalam mahawut ya Allah kau dalam sekolah kau dalam apa memang tu hewi tak sama belaka orang tu lagu tu orang ni lagu ni tapi hak pentingnya apabila dia sebut, dia royak, dia hurai, orang mudah faham. Kita nak tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئ إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين قال رب إني قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني إني أخاف أن يكذبون قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون Ayat 32 sampai 35 surah Al-Qasas. Masukkanlah tanganmu melalui belahai dada bajumu. Nescaya keluarlah ia putih bersina-sina dengan tiada cacat. Ini ha, kita baca dah kemarin. Jadi keluar warna putih dari tubuh Nabi Musa ni bukan arti nyakit sopok atau nyakit bala dah. Putih ni adalah putih yang bersih cuci daripada Nabi Musa dan kepitlah tanganmu di celah ketiakmu ketika merasa takut nescaya hilanglah takutmu ini pun kita buat soalan dah kemarin apa boleh Tuhan royak bo nabi bo takut suruh ambil tangi kepit di ketiak lepas tu apa ni apa ni kejak we we kemah Wallahu alam hak ni boleh jadi khuf kepada Nabi Musa ataupun orang yang berasa takut apabila dia pergi ke mana-mana dia kepik tiok dia tangi dia dia tiok, wallahu alam hak ni kita tak tahu dah yang demikian ini adalah dua bukti bukti apa tu iaitunya tukak menjadi ular dan tubuh Nabi Musa menjadi putih dari Tuhanmu untuk engkau menunjukkannya kepada Firaun dan kaumnya. Inilah mula royak kepada Nabi Musa supaya kembali semula ke negeri Mesir. Sebab dia pun duduk di dalam perjalanan ni di waktu malam untuk menuju ke sana. Sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang fasik durhaka. ulama menghidup wayak di dalam tafsir katanya di sinilah pelantikan Nabi Musa menjadi rasul. Umur dia pun 40 tahun. Setelah dia duduk di kampung isteri dia Madian. Tekah tu dia umur 30. Tok tua dia rakyat katanya, kalau boleh, mu duduklah, mu duduklah di kampung ni 8 tahun, tapi kalau sekiranya munak sempurna jadi 10 tahun, adalah lebih baik bagimu. Maka ulama wayak katanya, Nabi Musa duduk di kampung isteri dia, pera kambing duduk situ, maknanya kena dengan orang di Madian selama 10 tahun. Ketika dia umur 40 itulah, dia jalan waktu malam, dia nampak api di tepi Bukit Tursina yang menjadi peristiwa yang banyak-banyak surah yang Allah Ta'ala wayak peristiwa ini. Nabi Musa merayu dengan berkata, Qataltu minhum nafsan, fa'akhafu ayyaktulun. Wahai Tuhanku, bahawa aku telah membunuh seorang di antara mereka. Oleh itu, aku takut mereka akan membunuhku. Ini Nabi Musa pun mengaku, katanya dia, Walaupun rasul ni dia tak sengaja bunuh bunuh orang. Tapi apabila dia rasa salah dengan perbuatan dia hak palpah mari dah. Nabi Musa merayu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, aku rasa salah dan rasa berdosa dengan perbuatan aku yang aku buat dengan tak sengaja itu siapa kau orang mati. Tengok nota kaki alik bawah dah 131 ni yakni tatkala Nabi Musa alaihi mendengar firman Allah Taala mengutusnya membawa mukjizat-mukjizat yang tersebut kepada Firaun dan kaumnya untuk menyeru mereka beriman timbullah perasaan eh, takutnya kerana ia pada masa yang lalu pernah membunuh salah seorang di antara mereka dengan tidak sengaja dan kerana itulah ia telah meninggalkan negeri Mesir alhamdulillah ini pengakuan daripada Nabi Musa sendiri Lepas ah, dia mengaku juga. Nabi Musa ni, dia lidah dia tak, tak fasih. Tak fasih. Sebab waktu kecil-kecil dulu, dia pernah ambil baru api ataupun baru api masuk di di mulut dia. Dia pergi-pergi, makan. Ah, Setengah-setengah riwayat katanya liling. Sebab zaman-zaman dulu cuba kita gambar, dia tak ada pelita ni. Tak ada faifah. Semua waktu zaman-zaman dulu kena pakai cucuh dama, cucuh liling. Maka Nabi Musa pegang dama tu waktu dia duk ngakak lagi. Dia bubuh di mulut dia menyebabkan lidah dia tu menetuk kecek dia pun kurang fasih. Tapi adik-beradik dia namanya Harun yang dikatakan adik-beradik semuk tapi pok lain ada riwayat katanya adik-beradik sepok tapi mok lain tapi Nabi Musa selalunya sebut wa akhi harun dan saudaraku harun dan saudaraku harun ia lebih pitoh fasih lidahnya daripada aku pitah ni artinya lebih cerak di segi kecek walaupun darajat Nabi Harun dengan Nabi Musa ni memang tak sama maka utuskanlah dia bersama-sama ku sebagai penyokong yang mengaku yang mengakui kebenaranku Ani, ha, Nabi Musa wayak kepada Allah dan rahmat daripada Allah Ta'ala itulah Allah latih Nabi Harun sebagai seorang rasul lagi. Ini ha, tersebut di dalam beberapa surah juga. Dalam surah al A'raf, dalam surah Taha dan surah Al-Qasas. Itu herayat. Dengan sebab mung hei Musa, barami yang ada pada mung, maka aku latih Harun sebagai seorang rasul. Dia akan tahu katanya, dia akan bersama dengan mung setiap kali mungkin jumpa dengan orang tu dengan orang ni alhamdulillah dah dua orang adik-beradik jadi rasul cuba kita tengok nota kaki 1317 1, yakni sebagai penyokong yang mengakui kebenaran apa yang aku sampaikan itu dengan kebolehannya mendirikan hujah dan bertikam lidah dengan Firaun dan kaumnya yang kufur ingkar itu. Jadi pasal dia dah. Orang penolong ni dia dia kena ada kelebihan masing-masing. Walaupun tua cing siang cing kurang fasih mano kurang kuat apa ni kurang kurang apa di segi kebolehan mano tapi orang yang jadi penolong tu memang bila dipilih supaya Nabi Nabi Musa dia mengaku katanya dia lidah kurang fasih mano kalau dia orang dengar dia kecek boleh jadi kena duk bear dengan dengan telinga inya eh, kata gapo namalah tapi pucuai dia iaitu Nabi Harun lebih fasih di segi percakapan. Hani pun kita nok di dalam masyarakat kita ni orang yang fasih lidah kecek betul orang yang orang dengar dia mudah pe. Sungguh katanya baliknya orang ngajar, orang ceramah, orang baca kitab, orang duduk sebar ilmu dia dalam maha uti Allah kau dalam sekolah kau dalam apa memang tu hewi tak sama belaka orang tu lagu tu orang ni lagu ni tapi hak pentingnya apabila dia sebut dia royak dia hurai orang mudah faham kita nak tu tapi kalau sekiranya dia ngajar dia duk royak orang duk fikirnya kata penamalah sepuluh minit dah tu tak tahu tak tahu lagi katanya gapo dia duk sebut Ha tu, cik katanya orang tu kena praprung semula tu. Gapo hak dia sebut, dia dak royak. Bapa orang payah pe. Eh, Padahal bahasa tu lah dah. Pahugi masa lagu tu. Ha ni tak ada sakut dengan Nabi Musa, Nabi Harun dah ni. Saya royak pacuban. Rugi masa kita kecek setengah je orang tak boleh ambil buah lagi. Dah tahulah kecek nak ke gapo nya dak royak, royak, royak, royak, royak. Ha ni perlu ubah semula apa tu perlu rekod semula suara dia orang hok ngajar tu sendiri kena tengok kena dengar gapo hok dia royak kat orang barulah dia boleh tahu katanya Bok prong mano saya tambah sikit sini dak dia setengah-setengah orang sebut jadi banyak dak nah nah gecek-gecek nah apa ha, hal apa hal ya, ya, ya, tubik dengan tak ke apa? Tak sengaja. Tapi apabila kita bila, bila, bila benar yang duduk royak tu, jadi dia panggil serpih. Sapa, sapa, sapa, sapa. Kena buat. Jangan duduk kecek sam-sam, dem-dem dalam dalam masa lima minit, sepuluh minit tu kamnan pen kam tit sam lew, sam ik, sam lew, sam ik. Benda yang tak perlu. Sebab tu orang-orang yang bijak dalam hak kecek, dalam hak berpidato ni, dia royak cara-cara nak kecek remton lagu mano. Dah, lepas tu kita mula lepas pada tu nak atur gapo supaya kita kecek seje dua je ni orang pakak rasa oh, nak dengar. Rasa oh, tak puas tengok je. Oh, lu dua je dah habis masa. Tapi isi yang diberi ni adalah isi-isi yang menarik. Sebab tu orang yang kecek pandai bijak ni dia dia reti pasal ilmu bahasa. Lepas tu dia pandai tarik sama ada ilmu dan suasana yang berlaku pada masa sekarang ni sebab tu dia kena tengok berita, dia kena baca, dia kena bergaul dengan orang, dia kena perhati, dia kena apa. Dia mari ramuan dia panggil. Ambil bubuh gaul di dalam ceramah dia, kecek pe dia. Tapi tu pun dia kena tengok. Masa kalau dia diberi kepada dia hanya 10 minit, 5 minit, maka dia kena payam kecek u oh jadi katat rat 5 minit nak buat lagu mana nak u oh jadi sudah. Kalau beri masa kepada dia 2 je, nak buat lagu mana 2 je tu supaya dia boleh kayai. Hak dia kecek siapa kau orang tak puas. Ha gitu. Sebab tu banyak di dunia ni banyak orang-orang yang menjadi ahli kecek. Yang pandai dia atur. So, so, so, so, so, so. Tapi bagi orang yang tak pandai kecek. Lima minit kita dengar ayah kecek. Allah. Wah, weh. Isi panamu tak tahu yang nak. Ya kecek tu mula belik sejak daripada minit yang pertama. Kok Lepas tu kecek. Soro tak derah pula. Orang dengar. Eh. Namanya kata. Cuma derah sikit. Ha, tu. Sebab tu, semua ni, di segi kecek ni adalah benda penting. Allah Ta'ala pun, itu Nabi Musa pun royak di dalam Quran. Katanya, Nabi Harun ni adalah orang yang lebih fasih daripada aku. Huwa afsahu minni lisanan. Dialah yang lebih fasih daripada aku di segi kecek. Alhamdulillah. Fa arsilhu ma'iyah. Maka, Tuhan katanya, Tuhan Nabi Musa katanya, maka utuskanlah dia bersama-sama aku sebagai penyokong yang mengakui kebenaranku. Alhamdulillah. Pas Nabi Harun, orang yang dilatih jadi rasul, cerak nah, akidah dia betul, amalan dia molek. Pas Nabi Musa pun payah, royak beberapa perkara kepada Nabi Harun adik dia. Gitulah. Habis dah. Eh? Sesungguhnya, Aku bimbang bahawa mereka akan mendustakan aku. Hak akhir saat ni, wa akhafu an yaqtulun. Belum pada ni. Aku takut orang bunuh aku. Mari ayat ni, inni akhafu an yukadzibun. Aku takut-takutnya bila aku tak fasih, aku pergi kecek ke apa-apa, mereka itu tak percaya ataupun berasa tak puas hati dengan gapo aku kecek. Sebab tu aku minta mung, Ya Allah, ambillah sedara aku Harun sebagai penolong aku, penyokong aku. Allah pun jawab. Tengok masa nabi, habis dah. Seayat so, lagi, kalau hurai ya dipanjir. InsyaAllah kita sambung esok. Iaitunya ayat 35, Tuhai katanya, oh Ola sana syuddu adudaka. Ini pun, cuba kita perhati dah perkata itu huruf-huruf yang ada di dalam ayat ni Sana sanashuddu adudaka oh balik ha tengok ni no ayat katanya dalam Quran dah ulama-ulama mari duduk buat percemeh ha, saya ayat dua dah sini so ayat ni so qala sana sanashuddu adudaka balik dah So lagi hak kita nak baca sama boleh jadi kita tak perhati tapi ulama dia bubuh di dalam ayat-ayat yang pasal payahnya disebut. An qada zahrak. An qada zahrak tengok. Kita boleh jadi kita tak perhati tapi orang-orang yang perhati masya-Allah ada perkara-perkara huru-huru yang kira katanya kadang-kadang dia balik lidah. Tapi apabila kita baca betul dan selalunya baca, lidah kita akan fasih. Ada buku orang Arab tulis, so, sirrul fasaha. Rahsia fasih lidah. Bila kita tengok dalam tu, oh, cai, cai, cai. Benar-benar yang diatur tu, menjadi perkara-perkara yang berfaedah kepada kita. Apabila kita baca, baca, baca, baca, baca, baca dalam dalam Quran lah. Nah, ayat katanya Quran inilah yang menjadi punca boleh orang fasih lidah. Siapa nak kecek bahasa apa pun, tapi kalau dia dia fasih lidah dalam sebut bahasa Arab, insya-Allah semua bahasa dia akan fasih. Terutamanya Nabi ya, Nabi katanya aku adalah sefasih-fasih lidah yang menyebut dad. Huruf sa dad tu lah. Alif botoh sojing ha khodazah. Siapa? bot? Nabi lah orang yang paling fasih sekali sebut. bot. Lepas tu kita nak sebut lagu mana hak ni? Ulama tajwid. Ulama yuduk wayak katanya. Lidah ke kane ke, ke kiri ke, ke tengah ke. We gemong dalam dalam mulut kita ni adanya angin. Bob. Belum pada kita nak sebut, kena gemuk. Langit kita dengan lidah kita tu ada angin dia alik dalam. Sebab tu kita ngaji Quran, kena ngaji daripada guru yang fasih lidah ketika dia mengajar kita alih botol lagi. Ha tu. Gitu dah. Tak, ada nak hurai panjang. Insya-Allah kita sambung esok ayat yang ke-35 dan seterusnya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.